Матюка, ты залезла? Розика, Роска, тебе нравится здесь? Ты слышишь, колокола играют? А? Ты не слышишь, колокола играют? я не знаю где. Сможешь найти? Сможешь найти где? Кто? Восковые фигуры. Катюка, Пойдем. На кого посмотрим? Кто это там? Не настоящий? А какой он там?